Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики, вы снова на канале Корпус Выживания. И сегодня мы вам расскажем про наш новый двухточечный ремень Пилум. Ремень Пилум, на первый взгляд, очень похож на ремень Пилус, но имеет пару особенностей. Во-первых, ремень теперь не подрезинен, но это связано с особенностью, о которой мы расскажем позже. Во-вторых, мягкий погон теперь является частью конструкции ремня, что исключает его скольжение. Также он имеет большую площадь, что повышает удобство при длительном ношении. При всем при этом ремень также имеет две точки регулировки. Быстрая регулировка со стопором и дополнительная регулировка, позволяющая центрировать мягкий погон на шее. Перестегивается в одноточечный и может быть быстро снят вместе с оружием. На концах находятся съемные карабины, вместо которых вы можете установить любые другие карабины или антапки главной особенностью ремня является то, что он может использоваться как биатлонный. Для этого понадобится второй ремень и вот такой набор переходников. Для начала необходимо снять карабины с обоих ремней. Затем нужно разделить две части биатлонного переходника. Далее нам потребуется фастекс из задней части ремня. Сама эта часть нам больше не потребуется. А фастекс мы вплетаем в переходник. Повторяем то же самое со вторым ремнем. Передние концы обоих ремней мы вплетаем во вторую часть переходника. На эту же часть закрепляем один из карабинов. После этого соединяем фастексы и крепим последний карабин. Теперь оружие можно переносить на двух лямках как рюкзак, что значительно повышает комфорт при длительном ношении, а также полностью освобождает руки. При этом лямки сохраняют возможность быстрой регулировки и сброса. Данный ремень, а также другое снаряжение вы можете найти на нашем сайте. И помните, качественная экипировка может спасти вам жизнь. Берегите себя и до новых встреч на нашем канале.